Your Lucky TV HD Internet TV player has arrived. Yes! <laughs> Ich kann nicht glauben, es gibt über 30.000 Radiostationen aus der ganzen Welt. Warten Sie, Ich kann jetzt Deutsch sprechen. Ni hao, je me yonku di bangdani. Fujigami-san, Kuroko Zaru wo okute kudasai. Dude, just speak to me in English, man.